Na katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vzniklo viacero projektov, ktoré využívajú prostriedky občianskej vedy, teda do riešenia vedeckých otázok, zapájajú v rôznej forme verejnosť. Najznámejším z nich je výskyt užovky stromovej v Bratislave, ktorý prostredníctvom stránky na sociálnej sieti zapája širšiu verejnosť do herpetologického výskumu. Viac nám o ňom povie magister Petr Papežík z katedry zoológie. Pan magister, mohli byste nám trochu blíže charakterizovat svůj výzkum? Tak my jsme se snažili v podstatě pomocí veřejnosti zmapovat výskyt nejohroženějšího, nejvzácnějšího, největšího hada Slovenska, nakolik Bratislava je jedno z center výskytu tady toho druhu a tušili jsme, že když zapojíme širokou veřejnost, která je hady ať už v pozitivní nebo negativní smyslu fascinována, tak bychom mohli v krátké době získat poměrně velké množství dat plazy majú určitú skupinu oddaných fanúšikov, ale zároveň môžu u verejnosti vzbudovat strach. Šíria sa o nich rôzne mýty, niektorí ľudia ich môžu bezdôvodne usmrcovať, aj keď z hľadiska človeka sú považované za užitočné. Ako ste propagovali svoj projekt, aby sa ľudia zapojili? Bolo tých, čo sa zapojili viac alebo menej, ako ste očakávali? No, zpočátku to byl hrozně velký boj. My jsme do toho šli velmi naivně. Mysleli jsme si, že že nám minimálně město bude nějakým způsobem se snažit víc vstříc. To se úplně nepodařilo, takže ze začátku to bylo velmi skromné a v podstatě až, až tu druhou sezónu se začal ten počet těch fanoušků a těch lidí, kteří se zapojili tady do toho nějakým způsobem zvyšovat. Ale to, ten první rok to bylo opravdu v desítkách lidí maximálně. A no, ty, co se zapojili, se zapojili skoro jednorazovo, alebo když už raz se do toho dostali, tak dávali opakovaně pozorování. No převážně to bylo, myslím si, že od každého člověka jsme měli jeden záznam. Samozřejmě byly výjimky, které nám posílali ty hady pravidelně, ale to byly většinou amatérští fanoušci herpetologie, ale od běžných lidí jsme dostávali spoustu záznamů právě jenom jednou, případně jsme dostávali záznamy, které vůbec nebyly, nebo se netýkaly našeho výzkumu, protože na tom byly úplně jiné druhy hadů zachycené. A dostali tyto lidé nějaké informace návod, ako spoznať právě užovku stromovou. Ano, ano, my jsme se snažili právě na té facebookové stránce, hlavně děl, udělali jsme tam dokonce i album, kde jsme zvýraznili určovací znaky jednotlivých druhů, případně jsme se snažili šířit osvětovou činnost i přímo pomocí, řekněme, nějakých eh, terénních exkurzí na lokality, kde se ta uživka vyskytuje. Snažili jsme se to ukázat přímo na těch živých zvířatech a otázka je samozřejmě, kolik jsme byli úspěšní. Keď ste boli v kontakte s tými ľuďmi, videli ste, že by niektorí, dajme tomu, vďaka zapojeniu do projektu alebo vďaka novým informáciám zmenili svoj názor na hady alebo zbavili sa predsudkov? To se nám v několika případech povedlo, což si myslím, že je to úplně jako nejlepší, co no, ten projekt přinesl. Vznikla nějaká komunita, či už na sociální síti, alebo lidi, co se osobně stretávali na těch exkurziách? No, nám ty exkurze velmi rychle zatrhl covid, takže těch exkurzí moc neproběhlo všeho všude byly tuším tři nebo čtyři, ale dá se říct, že v podstatě někteří lidé se zúčastnili všech. A prerastlo to, dajme tomu, do nějakého aktivismu alebo mm, ochranářských aktivit? No, mm, musím říct, že zatím nepřerostlo, protože ten projekt samozřejmě, i když běží nadále, tak, tak není v silách jednoho člověka to všechno obsáhnout a student, který se tomu věnoval v rámci své závěrečné práce, tak práci úspěšně obhájil a momentálně chybí student, který by v tom byl ochotný pokračovat. Takže co se týká výsledků, mali lidé možnost jich vidět, alebo tá komunita, která je na sociální síti, Ako, ako se dostala k výsledkům vašeho projektu? No, my jsme se snažili v podstatě jednak každý rok dát nějaký souhrn toho, kolik hadů bylo pozorováno, kde, kdy, v jakou denní dobu, a to dělali jsme to jednak teda na konci každé sezóny, plus průběžně dáváme v podstatě na tu stránku mapu Bratislavy, kde jsou zaznamenány vlastně všechny pozorování, které jsme získali. Takže ta komunita je o těch, o těch postupech nebo o tom progresu, co se týká toho pozorování těch hadů, průběžně informována. Myslíte si, že také to něco se může rozšířit i na jiné místa? Bylo by to super, dokonce když jsme to prezentovali na konferenci v Košicích, tak nám bylo vytknuto, že proč to děláme jenom v Bratislavě, proč to neděláme v Košicích a bylo by to samozřejmě fajn, kdyby se to rozšířilo i dál, protože ten, tady tento sběr dat má velký potenciál a myslím si, že právě pro nějaké masové mapování, které by posloužilo jako základ nějakého atlasu nebo, nebo terénního průvodce, by, by tohle mohl být velmi dobrý zdroj dat. Myslíte, že herpetologická komunita na Slovensku má takýto potenciál, že by dokázala organizačně utiahnuť takýto projekt? To je samozřejmě druhá otázka, protože kdyby se to rozšířilo i na jiné druhy, tak ten, ten časový, hlavně ten časový rámec toho by se neskutečně zvětšil. Už teďka v podstatě, my, když, jsme, když byl vrchol té sezóny a my jsme přijímali 12 pozorování denně, tak než jsme od těch lidí získali veškeré informace, tak to opravdu zabralo celý den. Takže když by se to rozšířilo z jednoho druhu na všechny druhy plazu, případně obojživelníků, tak si neumím představit, že by to zvládal jeden člověk. To by musel být opravdu tým, který by byl zaměřený jenom na tohle. A viete si představit spolupráci s jinými platformami i jako iNaturalist alebo to určitě, ano, další to určitě ano. ano. My jsme využívali i tady tyhle, i tady tyhle databáze a využívali jsme tady i amatérské databáze, jako například na Huby.sk, i tam se mhm. objevovaly užovky, takže i to jsme využili. A máli jste nějaký mechanismus, na kontrolu chýb alebo overování těch pozorování? No, my jsme měli jediný jednoduchý mechanismus, to je fotografie toho jedince. Čiže tam se dá podle usporiadania šupin 100% určit, že je to naozaj ta správná? Ani to nemusí být šupiny. Já si troufám tvrdit, že člověk, který se těm hadům věnuje, tak stačí vidět zbarvení toho zvířete a naprosto přesně ví, na co se dívá. Tak to je dobré pro váš výzkum. A trochu ošemetná otázka, nakolko byl finančně náročný? Alebo išlo o čisté dobrovolnictvo? <laughs> je to smutné, ale ano, bylo to v podstatě čisté dobrovolnictví. No, jak... Na dobrovolnictví není nic smutné. A, a, ano, já jsem to myslel spíš vzhledem k tomu, že jak jsem na začátku naznačil, že to, město nás úplně nepodpořilo. My jsme měli takovou ideu, že třeba ty eh, PR plagáty dostaneme do městské hromadné dopravy a tak, protože ty panely, které jsou v té městské hromadné dopravě, jsou stejně prázdné. No bylo, když nám přišlo odpověď od města, tak jsme zjistili, že to je naprosto nereálné. Takže zatiaľ ste spokojní s výsledkami vášho projektu? Alebo máte nějaké rezervy alebo ďalšie cíle? Rezervy samozřejmě jsou, to, to, to vždycky, ale myslím si, že všechny, kteři, kteří v tom byli zapojeni, překvapilo to, kolik záznamů se podařilo získat. V dnešní době je to už víc než 500 záznamů, takže ta, minimálně to ukazuje, že ta populace tady je zdravá a že jí asi moc nechybí. Tak to je dobré. Co považujete při realizaci výzkumu za největší překážky? Komunikace s lidmi, protože jak jsem říkal, je to časově náročné a je to časově náročné zejména proto, že my, aby jsme měli sjednocenou metodiku, tak potřebujeme z lidí získat vlastně všechny ty data, které, které sbíráme a to byl někdy opravdu velký problém. Tak ještě moja závěrečná otázka. Co byste poradili lidem, kteří by se do takéhoto něčeho podobného, možno v jiném odbore, chceli pustit? Asi trpělivost a hlavně z toho, co jsme my měli vyzkoušené, je to, že pokud chci, aby můj projekt podpořila nějaká stránka, tak ta stránka nesmí spát. Ta stránka musí být neustále aktivní, neustále se tam musí něco objevovat, protože jakmile jednou usne, tak ten zájem velmi rychle opadá. Takže neustále aktivita a komunikace. Tak, tak. Ďakujem za vaše odpovědi. Rozprával se s námi magister Petr Papežík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského. Ještě raz děkuji. Já taky díky.